i zobaczyła ogień i zobaczyła wokół ognia ludzi i zobaczyła, jak ci ludzie śpiewają razem i grają na bębnach. A melodia, którą śpiewali, była zupełnie inna, ale była piękna. Kukuszka, kukuszu leł, kukusia, kukusza, kukuszka kahidi, kukusz kazle ma. O serce nieba, o serce ziemi, o serce wody, serce ognia, o cztery wiatry, którymi oddychamy, serce naszego życia. O balamki Czej Paloma, strażnicy wschodu, przywołujemy Was i zapraszamy. Obdarzcie nas nadzieją na to, że słońce każdego dnia znowu wzejdzie. Dajcie nam oświecenie, oświecajcie nasze związki, dajcie nam nową energię, nową inspirację, nowe siły, na to, abyśmy mogli podjąć każdy dzień od nowa.